you. Peace. So guys, ang ganda niya. So isa lang yung binili ko kasi itatry ko kung maganda ba talaga. So satisfied naman ako kaya kailangan ko pang bumili ng bonggang bongga. So bye! Thank you Lazada!